Hola, mi nombre es James Fitzgerald. Yo soy el director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de Salud. Bienvenidos, participantes, del curso de autoaprendizaje de recursos humanos para la salud universal. Esperamos que el mismo sea de gran aprovechamiento y conocimiento de las iniciativas que se están realizando en el marco del desarrollo de la salud universal en la región de las Américas. La región de las Américas está realizando grandes esfuerzos para el desarrollo de la Iniciativa de Salud Universal, lo cual ha sido reafirmado en diversos foros internacionales, en las resoluciones de los cuerpos directivos de la OPS. En octubre del 2014, la OPS-OMS y sus Estados miembros adaptaron la estrategia para el acceso universal a la salud, cobertura universal de la salud. ¿Qué significa estos conceptos? Bueno, en las consultas que hicimos con los países, los países dijeron que sí, efectivamente, la cobertura universal de salud es importante. Esto significa los insumos, el financiamiento, los arreglos institucionales que son importantes para asegurar la prestación de los servicios. Pero dijeron también lo más importante es asegurar acceso a la salud, de eliminar las barreras geográficas, económicas, sociales, institucionales, para garantizar el derecho a la salud. La Estrategia de Salud Universal representa un marco integrador para otros temas y grupos de interés relacionados al campo de la salud. Este dio lugar al desarrollo también de una gran movilización previa y posteriormente a su aprobación para operativizar este concepto en los diferentes contextos nacionales en la región de las Américas. Por otra parte, en el ámbito internacional, se ha reformado la atención primaria de salud como la estrategia central para el logro de la salud universal, ratificado en la Conferencia de la Atención Primaria realizada en Astana, Kazajstán, octubre de 2018 tanto en la resolución acerca de la estrategia de acceso y cobertura universal de salud, como en la resolución sobre la atención primaria de salud, surge con gran fuerza la necesidad de abordaje de los recursos humanos en salud. La importancia y preocupación por el desarrollo de recursos humanos para la salud adecuados, disponibles y calificados para atender las necesidades de salud de la población ha sido parte central de las agendas mundiales, regionales y nacionales en las últimas décadas. La estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, aprobado y adoptado en 2017, da cuenta que la problemática de recursos humanos para la salud debe ser abordado a partir de un análisis de los temas estratégicos que aquejan su desarrollo. Los temas vinculados con la disponibilidad, accesibilidad, relevancia y competencia de los recursos humanos han sido analizados como factores claves para el logro de la salud universal y el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Está claro que la definición de recursos humanos en salud debe ser inclusiva de todo el personal que trabaja en el ámbito de los sistemas y servicios de salud, motivo por el cual se define como recursos humanos de la salud a toda persona que lleva a cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud. La anterior definición nos permite entender, primero, la complejidad de procesos involucrados en la prestación de servicios de salud. Segundo, la diversidad de profesionales y oficios que trabajan de manera articulada. Tercero, el continuo de la salud no solo en la prestación directa, sino también en el abordaje de los determinantes y la intersectorialidad de muchas ah, de las acciones que se realizan. También es necesario comprender las necesidades de utilización y renovación continua de las tecnologías relacionadas, tanto en la prestación como en la generación de información, que permiten conocer con mayor detalle las necesidades de salud de la población. La estrategia de recursos humanos en salud es una poderosa herramienta para el desarrollo de los procesos sostenidos del área de recursos humanos de salud que facilitará los logros hacia la salud universal. Esta estrategia tiene tres líneas de acción, como se pueden observar, atendiendo los problemas relacionados con el desarrollo de la gobernanza, rectoría, institucionalidad de recursos humanos en salud y intersectorialidad de las acciones. El avance en la dotación, distribución y composición de los equipos de atención en el primer nivel y en el sistema de servicios de salud como un todo, tomando para ello la planificación como eje central. La inclusión de los procesos de formación de personal como tema crítico, tanto en el desarrollo de las especialidades las profesiones de base, así como los nuevos perfiles de profesiones que requerirán los sistemas de salud en función de sus desarrollos, los perfiles epidemiológicos y tecnológicos. El curso de autoaprendizaje pretende ser una herramienta central en la difusión de la estrategia de recursos humanos de salud hacia la salud universal. También nos interesa que el participante pueda, a partir del aprendizaje hacer una problematización de la situación en su país y lo motive para seguir profundizando en el conocimiento de esta área de trabajo que requiere su profesionalización. Los animamos a participar de manera entusiasta tanto en el curso como en la implementación de estrategia en los ámbitos nacionales.